මෙරට රේඩියෝ කලාව නවම මානයකට යොමු කළේ අරවින්ද සහ ආශ්වර්යයි. හුදෙක්ම ප්‍රහසනයෙන් ඔබ්බට ගිය අරවින්ද සමාජ ප්‍රශ්න අරඹයා සිය සුපුරුදු උපහාසය සමඟ නව සමාජ කතිකාවක් නිර්මාණය කරන බව අවිවාධාත්මකයි. මෙනිසා ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් අසන රේඩියෝ පැය කිහිපය. සියත FM බ්‍රෙක්ෆස් ්‍රයිවිත DJ අරවින්දවිත් ආශ්වර්යා බව ජලිත් සනාත කෙරුණා. දෙදහස් විසිතුන ශ්‍රීම් කන්ටා සම්මාන උළෙල ඒ රාත්‍රියයේ පැවැත්වනා. දෙදහස් දහසය වසරේ සිට ජනප්‍රියතම ගුවන් විදුලි නිවේදක සම්මානය දිනාගෙන තිබෙන්නේ අරවින්දයි. අටවන වරටත් අරමින්ද ලොකුගේ ජනතා සම්මානයට පාත්‍රවන්නේ ජනප්‍රියතම නිවේදකයා බවට පත්වෙමින්. අරවින්ද පිළිගැනීමේ කෙටි චාමුත්සවයක් අද වයිසෝෆේෂයා මාධ්‍යජාල පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වනා. ගෙඩියෝ නොවේ වීරයා වගේ ඊජේ අරා අපේ අද ඉන්නවානේ ඉපදුනාට පස්සේ තාම පැරදිලාම නෑ පැරදුනන අද මේ වගේ පාටි දෙන්නේ නෑ හැම උදේම ඇවිදින් කරන්නේ මෝනින් ෂෝමයි ඒ නොකර හොඳට එක දවසක් ඉන්න බෑ පොයි ජනතාවට පණක් වාගේ සිතය අපිට රජෙක් වාගේ සමානය යලි දෙන්න පුදුම වෙන්නේ නෑ ජනතාවට පණක් වාගේ සිතය අපිට රජෙක් වාගේ සමානය යලි දෙන්න පුදුම වෙන්නේ නෑ රේඩියෝ ලොවේ වීරයා වගේ ඩීජේ අර අපේ අද ඉන්නවානේ මට පස්සෙ තාම පැරදිලාම නෑ පැරදුනනම් අද මේ වගේ පාටි දෙන්නේ නෑ සම්මානය ගැනම් මංහිතන්නේ මම කියන එක හරිනෑ එක ජනතා සම්මානය ජනතාව තමයි කතා කරලා තින්නේ මට ජනතාවට සූති කරගන්න මේක වෙලාවක් කරගන්න ඕනේ ද ම අඳුරන්නේ නැතුව ම යාලුවෙක් නොවී කටහඬ නිසා හෝ මෙම නැත්තම් වැඩසටහනේ හරය නිසා හෝ මොකක්හර හේතුවක් නිසා ජනතාව මාව තෝරගෙන තියනවා මම දැකල නැති ම අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඉතින් මට ඒගොලන්ට ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ මංහිතන්නේ මට මේ වෙලා කරන්න පුළන් හොඳම දේක තමයි. තන්න සුපිරි රේඩියෝ ඩබලත් එක්ක සියත FM බෙක්ෆස් ්‍රයි. live. මම දැන් අර ගිය පාර එකක් මේ ඊයේ පෙරේද දවසේ. Thank you. Thank you. FM අනුවටයි දශම හතර FM අනුවටයි දශම හය ඔස්සේ ඔබට සතියේ සෑමදිනකම උදෑසන හතේ සිට උදෑසන දහය දක්වා. Siyatha breakfast drive with DJ Aravinda with ආශ්චර්යක් වැඩසටහනට සවන්තිය හැකි.